Ferrari! Bravo! È giallo questo! Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that I'm sinking? I need to... Fabio Fabio! Buongiorno! Eh, esatto. La dato, non si è concretizzato. Guarda un po' Oh, come? Oh, ci ha messo la testa! bravo Fabio! bravo. Bene il laterale. Oh!

Brava, vieni! Buongiorno! cose, quando prima di cambiare il portiere... Eh, credo proprio di sì. 好犀利呀！哟！来来！ Bravo! Bravo, bravo! Dai, non c'è il porto, di sinistra come vieni? Sinistra, andiamo! Sono qua, andiamo, andiamo, sono qua! Oh, amore! Vai via! Vai! Appoggia! Opa! Bravi! Bravo! Oh! no cactai. Aí! Ai! vai! A casa, vai, indo, vai! Olha, brava! Vai, Fari! C'è 3 minutos, eh! 3 minuti c'è, ragazzi! 3! Bravo! Bravo! Tira! Oh!